Oh shit, shit, shit. Je bezemt en zwabbert over vieze tegels en het zon. Oké, ik ben aangekomen op school. Ik zit hier samen met... Ook met en eh, ja, we zijn nu in de les en we spelen Agario. Oh mijn god. Wow, nice gast. Oh, zeg Ja. Sick. Dan kijk eens naar eerste. Eh. Dat zeker niet de spectate of zo. Nee. Dan die. Fab till you die. Mag ik je pen gebruiken? Yes, yes, Thanks. Just chilling in the les. It is Nederlands. Hier zijn we. Perfect. Victor. Ah Fab till you die. We hebben zo net dit artikel gelezen en dat gaat over Oling, dat was een internethype. En wij gaan hem ook eens proberen. Let's go. <laughs> <laughs> das ist ein Hype, wow. <laughs> ja. Die Flasche ist ja Ja, hier Eerst opsteken. Weer een Is leuk, boys. Ik <laughs> zo. Ja, kan het I don't to go to school, I just wanna break the rules. Oké, we hebben nu pauze. Jullie zien eh, mijn volgers. Eh, trouwens, jullie moeten mij ook volgen op Twitter, op eh, Instagram. Ha, snap je, jokes. Ik Twitter. Ja, maar nu volgt je mij ook. <laughs> funny jokes. Oké, maar we hebben nu dus uh, pauze en straks Engels. En eh, ja, dan is de dag alweer gedaan. We zijn de koelen van de school. SKI. SKI, SKI Ski. Ja, uh, skip. Hello guys, we are in English with my teacher. Hello. En ja, we are in English. Ik ben een vlogger van onze leerkracht Engels, echt super nice. We krijg altijd koekjes. Ja, ja, ja dat is. Als wij Ik heb nog steeds de bal bij van Casper. Ah, denk. Ja, dat is. Yo mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog op school. Ja, vonden jullie hem leuk? Laat zeker een like achter. Dan krijgen jullie van mij morgen een nieuwe video, want ik ben bezig met dagelijks uploaden. En dan is er nog maar één ding dat ik zou willen zeggen. En dat is tot later. Doei. Oh, gaat fout. got food.